Uh, acest uh, rebut care ajunsese un rebut și pensionată de boală, din punct de vedere fizic era foarte bolnavă, a descoperit, uh, a descoperit um, am chemat-o la niște ateliere de pictură și ce am <laughs> descoperit uh, împreună a fost că era un mare talent artistic. Adică, dacă vă uitați pe uh, YouTube-ul meu, o să vedeți acolo că această fetiță a făcut uh, la prima ei ședință de pictură sau în primele ei două ședințe de pictură, fără să fi pictat niciodată sau poate în clasele mici, a făcut un tablouaș care uh, pe care chiar mi-am întrebat um, prietenii artiști, um, au fost surprinși și ei că se poate din prima să intri acolo și să scoți ceva um, așa într-o joacă, pentru că într-o joacă am zis, vino, mai ocupă-te și tu acolo, ocupă-ți mintea cu ceva. Uh, și dacă aveți curiozitatea, uitați-vă să vedeți cum declară ea și ce, cum mărturisește ea trăirile ei și fericirea, cum îi făcea ei inima bum, bum, bum, bum de fericire când s-a dus cu tablou acasă. Uh, și a început să viseze. Deci această fetița noastră a pus în balanță cu emoțiile și cu toxicitatea uh, uh, și cu, cu dezgustul și cu amarul vieții ei și cu amarul faptului că ea era un rebut și privită ca un rebut și colegii i-au ocupat <laughs> birou nici nu putea fi altfel, să ne înțelegem din punct de vedere a sistemelor, nu poate fi altfel, nu ți locul ăla ca un monument și aici nu mai se așează nimeni, că treaba aia trebuie preluată și făcută de altcineva. Dar pentru ea, care a muncit o viață, înțelegeți, și de copil, a fost foarte dureros. Bun, și atunci am, s-a balansat cumva această stare sau aceste emoții și toxicitatea și dezamăgirea și depresia care uh, ajută boala să evolueze, uh, s-au echilibrat oarecum prin faptul că cel puțin pe final de viață avea la ce să viseze, uh, visa că o să fie ea pictoriță și cum o să fim împreună Uh, în atelier, o să fumăm și o să bem cafele ca artiștii și o să stăm la șevalet. E bine măcar să ai un vis, pentru că visul pentru creier, am vorbit uh, real, virtual, imaginar și simbolic, uh, sunt cam pe acolo Uh, dacă n-am vorbit, am vorbit eu și o să vă, uh, o să vă spun, dar uh, așa e, creierul ei a început să secrete acești hormoni fericiri, acești neurotransmițători și era foarte bucuroasă că a descoperit acest talent și începea să-și cumpere culori și pânze și le ținea sub pat până se face bine. Uh, ei, măcar a avut o altă calitate a vieții până când a murit, a avut la ce visa, nu se uita înapoi la faptul că a fost uh, uh, exclusă dintr-un univers și se uita să construiască un alt univers, acel al sufletului, al artei în care a început să se simte extraordinar și să viseze. Chiar mi amintesc că mi-am promis că o să mergem la Balcic uh, și a început să plângă de fericire și uh, îi spunea soțului ei uh, era transfigurată de fericire că o să mergem la Balcic și o să pictăm marea și clădirile. De la Balcic. De fapt, de ce nu? Asta e adevărul. Uh, mă sfârșit aceste povești și niciun copil nu merită așa ceva. Aveți grijă. Creșteți înainte să vă mulțiți. creșteți înainte să vă mulțiți. Nu vă transferați emoțiile, rușinea, mândria, apatia, um, um, frica, nu le transferați ca bagaj genetic copiilor voștri, pentru că asta se întâmplă. Când te mulțești, de fapt, transferi pe lângă bagajul genetic uh, fizic și un bagaj genetic emoțional, nu? Tot inconștientul tu îl pui acolo în bagajul copilului tău, în, în, în creierul copilului, în ADN-ul copilului, în nucleul fiecarei celule a copilului tău este uh, gena ta și gena paternă care se uh, uh intrică și care, uh, au, care este un produs, acest copil este un produs de concepție, da? Este un produs de concepție. Creierul lui se dezvoltă în pântecele tău, mamă care vei fi sau care ești, s-a dezvoltat deja în funcție de emoțiile și experiențele pe care tu le-ai avut și ale soțului tău. Deci, uh, Uh, creșteți înainte să vă mulțiți, rezolvați-vă aceste emoții, uh, aflați cine sunteți, descoperiți-vă da, în interiorul acestei cutiuțe, pentru că femeia asta care, care a trimis copilul la școală și nu l-a ținut la piept, avea o tulburare de instinct matern, uh, datorită depresiei și datorită faptului că și ea, la rândul ei, da, a fost înșurubată sau i s-au băgat în cap tot felul de prostii și tot felul de uh, concepte și de convingeri și de, uh, pe care le-a preluat și pe care uh, ea n-a putut să uh, facă un salt, să zicem, uh, din faza de bucătăreasă și și-a dorit fete um, evoluate din punct de vedere social, da? Bun, dar această mamă acum este în doliu și probabil că va fi toată viața. Această fată este aici în inima noastră și a celor care priviți. Nu cred că nu va atinge o asemenea poveste și această fată este de fapt Uh, uh, dacă și-a dorit să fie cineva și a ajuns contabilă și pentru ea a fi contabilă înseamnă a fi cineva, uh, va fi cineva prin faptul că eu m-a rugat să-i spun povestea și m-a rugat să fie un model de așa nu pentru voi, așa nu, aveți grijă de sufletele voastre, aveți grijă de viețile voastre, căutați-vă și cultivați-vă talentele. Dacă această fetiță dăm timp înapoi și ne gândim că poate mama ei ar fi ținut-o acasă un an de zile, să o țină în brațe și să-i transfere energie și să o lasă să se întărească și poate dacă fetița asta atunci ar fi pictat sau ar fi desenat și ar fi cultivat acest talent, probabil sau nu, pentru că a fi artist e o rușine pentru unii oameni și zic ce aia prostie că nu se câștigă bani din artă, dar ne putem închipui că cel puțin dacă ea s-ar fi bucurat de a face pictură sau uh, desen când era ea micuță și bolnavă, cu siguranță că um, rezervele sau echilibrarea, balanțele uh, biochimice ar fi fost altele și pentru ea ar fi fost uh, Uh, pentru corpul ei fizic, acest creier um, uh, în stare alfa, în stare creativă, îți, um, îți dă alte, alte substanțe decât adrenalina și starea aia toxică, care de fapt uh, imunitatea de asta este afectată din cauza adrenalinei și tulburările imunitare de asta sunt, adică imunitatea de asta este tulburată. Nu ne putem închipui că acest copil um, a avut uh, stări de fericire și stări high și stări alfa teta în uh, momentele în care ea a avut această um, uh, experiență tragică. Dar noi suntem, eu sunt sigură că tu ești acolo și că de acolo îmi dai mie energie și îmi transferi această dorință de a uh, duce lupta asta uh, de conștientizare și de a, de a mă, până la urmă și un fel de expunere, da, să uh, te lupți cu cine știe cine și când și cum s-ar putea să uh, uh, curme cel puțin piuitul, dar nu contează. Cauza mea este mai presus de frică și că ar putea să mi se întâmple ceva, că sunt um, Uh, împotriva aceste, acestor abuzuri, sunt împotriva părinților abuzivi, sunt împotriva sistemelor abuzive, sunt împotriva uh, războiului interior și sunt pentru pace interioară și în lume. Și atunci această scumpă și dragă Tudorița pentru noi, uh, pentru mine este un, uh, un, uh, un ghid cumva spiritual Uh, uh, și știu că uh, cumva um, sensul meu asta este, da, de a comunica sau de a spune mai departe aceste povești, astfel încât pentru voi să fie niște semnale de alarmă până nu este prea târziu. Pentru că, credeți-mă că una este profilaxia și grija <clears throat> și alta este cura și tratamentul. Și <clears throat> Medicina profilactică, să zicem, ce înseamnă medicina profilactică? Păi tocmai asta înseamnă să ai grijă de tine, spiritualitatea, ce înseamnă Hristos, ce înseamnă să ai grijă de tine, să te iubești pe tine ca să-ți poți iubi aproapele, dar psihologia tot asta este încercarea de a aduce omul în uh, relație cu sinele, adică în, în, într-un echilibru, în, în, uh, în raport cu mm, sinele. Deci, uh, nu Uh, nu spun uh, nimic greșit de când dacă spun aveți grijă de voi sau iubiți-vă pe voi sau cruțați-vă, răsfățați-vă, îngrijiți-vă ca să uh, o facem pe Tudorița fericită și să o facem cineva, pentru că asta și-a dorit ea, să fie cineva și uite, poate să fie cineva prin faptul că o ascultați și uh, vă, um, vă îngrijiți și vă protejați și mai avem un alt caz, dar pe care altă dată am să vi-l spun, pentru că e prea mult pentru mine <laughs> la ce am asistat, uh, dar și ea, Maria, colega Tudoriței, sunt <laughs> sunt de aceeași vârstă, 33 de ani și culmea în, au lucrat în corporații și au fost colege și culmea uh, sunt uh, și înmormântată în același cimitir. Locul ăla e, cred că, mm, ca un loc de pelerinaj. Aceste fete au îndurat niște suferințe și niște mm, uh, chinuri, uh, dar și-au dorit și Tudorița și Maria să uh, să iasă, din, să iasă după aceea și să strige în gura mare, aveți grijă ce faceți, nu faceți ce am făcut noi, că nu este bine. Bun. Uh, deci, de asta am turuit, poate pentru unii prea mult, pentru alții poate că ar, a fost uh, important și util ce am spus. De asta am turuit atâta, uh, ca să aveți grijă de voi înși vă, să nu fiți numai o cutie, uh, un box în care au fost băgate anumite uh, convingeri și concepte ale altora, uh, înainte, nu fiți numai o marionetă care să fiți uh, um, mânărită și uh, uh, manipulată, da? Uh, încercați să vă găsiți această identitate, uitați ce avem aici, adică în uh, în creierul nostru, pentru că creierul frontal, adică cortexul, neocortexul este creierul um, conștient sau mintea conștientă, dar, uh, cum am spus, în creieruțul nostru parietal, în emisfera dreaptă, este această oglinjoare în care amintiți-vă că îl aveți acolo, această oglindă, acest program, sunteți o icoană, da? sunteți un chip al lui Dumnezeu și această iconiță care sunteți voi, fiecare chipul și chipul lui Dumnezeu, puteți fi și asemănarea lui Dumnezeu, să faceți minuni mari și prima mare minune care ar fi, ar fi să începeți acest proces de autocunoaștere, să deschideți această, această cutiuță și să vedeți uh, cât de special și cât de minunat și cât de nemuritor suntem și că viața asta pe pământ este de fapt doar o iluzie, este o mentalitate și că totul este în mintea noastră și conform dualității particulă unde noi ne creăm um, această lume și această viață care înseamnă că poate fi și foarte bună și poate fi și raiul pe pământ ca să nu mai ajungem să um, să Ă, trecem prin situații de iad și de coșmar. Nu, păpușico, am, ă, am spus, ă, am spus de ce. Am spus de ce. O să spunem și cum, o să încercăm să spunem cum. Am spus de ce de ce acest laborator de fericire prin cunoaștere, această autocunoaștere, de ce să cresc înainte să mă mulțesc, de a mulți acești virus, că eu transmit copilului meu acești virus în sistem, acești virus din sistemul meu de gândire, din procesorul meu, da, îi transmit copiilor, da, iar îl iau pe ăsta, hm, acest uh, procesor, da, acest creier, eu um, practic creieruțul meu reptilian, dacă nu um, dacă nu evoluez întâi și să fiu, știu anumite lucruri și să am un bagaj de cunoștințe uh, și intelectuale, dar și emoționale, adică să am măcar o inteligență emoțională și spirituală, dacă nu și una academică, mai puțin ne interesează, dar cel puțin să fiu inteligent emoțional și spiritual, ca să nu mă conducă pe mine o ființă involuată sau neevoluată, creierașul meu animal, care, uitați cum poate să-și bage codița în viața mea și să-mi perturbe percepția asupra lumii și a vieții, da? Această reptiluță care poate să-și bage codița în viața mea, ce face această reptiluță? Păi această reptiluță din mama ei, da? care crea frică și teamă de a nu uh, fi cineva, măcar prin copiii ei. Această reptiluță a rupt a tulburat acest instinct matern și a făcut ca această mamă să-și împingă copilul în iad, în ardere, în trau, în, în, cu toate că era în iad din punct de vedere fizic, să îl trimită și în iadul ăsta social în care ea era um, um, arsă uh, de aceste critici și observații. Deci acest creieraș care este plin de tot felul de virușei și de entități care ne spun ce și cum este bine, da, acest creieraș care este al omulețului hmm. Hmm? unde l-am mai putut găsi și pe asta. Deci acest scrieraș care este al omulețului de peșteră, care trebuia să-și uh, care trebuia să-și um, uh, asigure existența în plan real, Uh, prin fugă sau luptă uh, este și în noi încă și uh, destul de uh, evoluat și hipertrofiat la unii acest creieraș care este legat de frică, vă repet, este instinctul de conservare, dar a fi se confundă cu a avea. Uh, deci acest creieraș care pentru unii, da, ce vor să fie ei? Unii vor să fie mai mai cu moț, cunoașteți expresia? Să fiu cu moț, să am uh, eu mai mult ca altul, să fiu eu mai grozav ca altul, să fie copilul meu mai special ca altuia. Deci acești creieraș care este, da? care mă ține în această nevoie de a marca și de a fi cineva și de a fi cu moți. Ah, acest creieraș poate să mă tulbură de fapt și să îmi tulbure existența. Acest creieraș care ce? În cazul acestei fete, da? care este creierașul meu uh, fericit când își face sarcina, când își uh, ia notă mare sau când își uh, împlinește uh, sarcinile profesionale, da? Yeah? este acest creieraș al... Uh, al omului care și-a atins, uh, și-a dus sarcina la bun sfârșit și este fericit. <laughs> Atâta mai spun că Maria, prietena Tudoriței, uh, fie amândouă odihnite și în, uh, în, în, în în al nouălea cer, Maria mi-a spus că până nu m-a cunoscut pe mine, ca să vedeți, Până nu m-a cunoscut pe mine, fericirea ei era să iasă două cifre la sfârșit, dar luna se puște acele cifre contabile, adică să iasă calculele contabilicești. Asta era fericirea Mariei și asta era Maria până nu ne-am cunoscut și până nu uh, și-a... Uh, reclădit cumva viața datorită acestei crize. Uh, în corpul fizic și ea, Maria, a trăit 5 uh, ani după ce ne-am cunoscut și de, a avut, uh, ca să zic, 5 ani de fericire, din care ultimii tare chinuiți sau ultimii doi foarte ultimul în special foarte rău, foarte grav, dar a avut uh, această fericire, alta decât să iasă două cifre la sfârșit de lună. Iată de ce laborator de fericire, adică ea era fericită așa când își făcea Uh, sarcină profesională, dar nu era decât într-o angoasă uh, profesională. Era fericită și Tudorița că își făcea treaba la servici și că își dorea să facă și mai mult, da? Maria chiar stătea, aducea munca de la servici și stătea până la ora 1 noaptea ca să-și facă uh, calculele și să dea cifrele, că de fapt aia era fericirea ei. Bun, deci... Um, tot aici o să, o să bat apa în piuă sau cum îi zice, până se înțelege de ce uh, vreau ca acest laborator de fericire să fie, um, uh, vreau să să intrați și să faceți experiența cunoașterii în acest laborator, să faceți experiențe cu uh, neurotransmițătorii voștri, cu creierașul vostru și să vedeți cum puteți transfera sau cum se poate scoate codița asta sau cum poate omul să iasă din acest mentală, da, în, în unde e păpușica, unde ești tu, da, cum pot să ajung în cortex, în creierul meu, da, nu în creierul preprogramat de alții, în creierul meu, în substanța mea cenușie, cum pot să o, substanța aia cenușie, cum pot să o cultiv, <laughs> adică să, uh, să o accesez în primul rând și să, să mă adresez ei. Așa, și dacă, adică acestui creier cortex frontal care procesează informațiile, care uh, uh, dacă lasă ăsta, da, care poate să devină um, um, conștient, pentru că asta este conștiență, starea de conștiință și uh, o să vorbim foarte repede și în curând de uh, ce înseamnă nivelul de conștiență, de conștientizare, da? inconștient, legați cumva cuvântul inconștient, adică inconștientul la care ne face rău, creierul reptilian, că avem tot în inconștient această dimensiune de care l am vorbit, da? sunteți tot inconștienți de ea, dar este, să zicem, inconștientul ăla care ne ajută să transcendem și care ne ajută da, să înțelegem că, de fapt, um, numai corpul um, Tudorițe este încă aici, în univers, și că moartea numai în univers este, dar că există. Adică universul este ceva limitat și este, de fapt, ceva virtual. Și că există atâtea univers paralele și dincolo acest universuri paralele infinite în, în, în ele le există dincolo de universuri și multivers există încă ceva da? și acel încă ceva care există merită căutat Bun, așa facem. Atunci o să vorbim și o să încercăm să vorbim foarte structurat. Deocamdată sunt doar la faza de intro în laborator. Aici este cumva um, ca și cum uh, acum finlandezii își fac planul de lecții pentru când vor renunța la materiile școlare și vor propune alte feluri, alt sistem de învățământ acolo începe această trezire din punct de vedere al învățământului, cum să îi facem pe oameni ca ceea ce învață să și aibă sens cu cine, sens cu sinele. Uh, deci, uh, așa cum finlandezii în, numai în 4 ani o să reușească, a nu 4, stai că suntem 2018, în 2 ani abia vor implementa nou sistem de învățământ și eu acum sunt în pregătirea voastră să vă pregătesc că veți avea un nou sistem de uh, procesare a sinelui și veți avea un laborator de învățământ, un laborator de uh, Uh, experiențe sau de învățare despre cine sunteți, de unde veniți și încotro mergeți. Și eu acest laborator uh, acum abia îl, îl, îl um, uh, cum să zicem, îl, um, îl construiesc, da? Și eu să vă arăt câte chestii avem aici. Chiar o să fac poate un film special numai cu asta, să vedeți cum am pregătit eu acest laborator și cât de harnică și de serioasă și deci câte idei am, tocmai pentru ca să respect ce am promis acestei fete, că voi avea grijă de voi, de cei mult prea harnici, da? și uh, de voi mamele, ca să nu uh, ajungeți la um, uh, conștientizarea abia după ce copilul este așa sau uh, după ce copilul nu mai e ai să-mi pun menile în cap și să văd ce am făcut, da? Deci acest laborator sau această cunoaștere uh, vreau să o uh, împărtășesc uh, și pentru că am promis lucrul ăsta și pentru că vreau să am grijă de voi, pentru că dacă am grijă de voi care nici măcar nu vă cunosc, este de fapt, uh, uh, faptul că am grijă de mine, pentru că toți suntem interconectați și nivelul energetic și nivelul de conștiință și rezonanța pe care omenirea acolo uh, um, trăim cumva în mod colectiv și, de fapt, am grijă de copiii mei, pentru că dacă societatea și dacă oamenii se vindecă, ei și ei se vindecă, vom trăi cu toții într-o societate sănătoasă, nu mă refer doar la societatea românească, ci la tot uh, pământul ăsta, că nu numai noi suntem nesănătoși, să fim serioși. Uh, și atunci eu pentru acest tip de sănătate da, mă, mă uh, implic ca să vă uh, uh, fac profilaxia a bolii și a morții în chinuri. Uh, Uh, și să vă ajut să vă dați seama că există o viață care tot a voastră, un creier care tot a voastră, care poate să opereze și să proceseze altfel și să aveți o viață de calitate și o moarte de calitate. De ce trebuie să um, să fie altfel? Da? Am promis, am promis Tudoriței, am promis Mariei, mi-am promis și mie să fac lucrul ăsta. Dacă nu mi-a reușit să fac un centru pentru acești tineri sau acești oameni uh, năpăstuiți care se chinuie și pe care nu mai poate ajuta nimeni pe final când durerile sunt insuportabile și această omenire zboară pe lună și prin cosmos și nu a reușit să descopere un medicament antialgic, antidurere. Deci omenirea zboară, omenirea face tot felul de minuni, dar când te doare ceva cumplit, nu îți poate lua nimeni durerea fizică, pentru că dacă cumva iei morfină, atunci uh, morfina are niște efecte secundare care uh, până la urmă te fac să uh, te îngroapă și alea mai repede decât așa. Deci, clar să ne fie. Uh, omenirea este foarte evoluată pe de o parte, dar este extrem de redusă din punct de vedere al uh, posibilității de a ajuta omul în momentele astea și din punct de vedere psihologic și din punct de vedere emoțional, pentru că toți te abandonează, toți fug, că nu vor să te vadă cum urli acolo și nu mai știe nimeni ce să-ți facă sau își blochează emoțiile și așa. Uh, deci suntem extrem de reduși din punctul ăsta de vedere. Atât de reduși, poate mai reduși ca o, un balaur din ăsta care, dacă ar fi făcut pui acum miliarde de ani sau când trăiau ăștia, cred că își protejau puii ă, și nu i-ar fi lăsat să se chinuie în momentele alea, ci i-ar fi protejat, i-ar fi ținut și ar fi protejat instincte avem ca ale animalelor, atenție, atenție cum să facem ca aceste instincte să nu se tulbure. Instinctul alimentar, instinctul sexual, instinctul uh, de supraviețuire. Da? E bine, o să ne organizăm. Acum, cum am zis, ne pregătim sistemul de învățământ, ne pregătim aici cu toate și voi fi, promit, voi fi mai structurată și vă voi ține lecții care se, pe care să le înțeleagă și un copil de 14 ani, pentru că am acest interes da? Uh, dar uh, până atunci vreau să aduc uh, cât de cât așa o idee de ce, de ce, de asta, da? De asta. Pentru că am promis și pentru că astăzi am <laughs> observat că nici măcar n-am um, încă sunt afectată și probabil că așa e și normal, cum să nu plângi când te gândești la ce ai asistat. Uh, Uh, da, ca să nu uh, mai se, să încerc să particip la această uh, la, evit, la evitarea situațiilor astea, nu mai vreau să am pacienți ca ea, nu mai vreau să am pacienți ca Maria, nu mai vreau să asist la aceste tragedii vreau nu, nu, nu, populație sănătoasă, vreau tineri frumoși, voioși, sănătoși, care își fac ei și pituca și banii de uh, acoperiș, dar să își cultive și sinele, să își cultive și uh, sufletul, nu numai uh, ego, nu numai uh, să nu numai virusii care să îi facă să se bucure doar dacă își fac uh, temele bine, da? Și asta aș vrea, oameni care se iubesc pe sine și dacă nu-s perfect și dacă nu sunt uh, cineva și să fie, să se simtă bine în viața lor și în pielicica lor, așa cum sunt, pentru că fiecare este chipul lui Dumnezeu și implicit, implicit este foarte valoros și frumos. Chiar dacă mai dă rateuri, chiar dacă mai uh, face chestiuni din creierul ăsta, putem să ajutăm și să educăm uh, uh oamenii să conștientizeze ce fac și încotro se îndreaptă prin aceste acțiuni. Pentru că și despre asta vom vorbi ce înseamnă nivelele de conștiință, de la inconștient la, prin planul de conștientizare la conștiință și cum de fapt în, funcție, în momentul morții, în, în, pe ce nivel, pe ce vibrație ești, unde te poziționezi din punctul de vedere a proceselor de conștientizare. Cam asta se întâmplă acolo, uh, ne spun și cei care au avut uh, uh, morți clinice și cei care au făcut experiențe cu substanțe interzise pentru România, da, care au făcut aceste tripuri, da, unii care chiar prin, după moarte clinică s-au întors și au povestit și uh, unii și-au schimbat cu totul și cu totul uh, modul de viață, alții care au făcut experiențe, tripuri uh, cu uh, substanțe interzise din punct de vedere al sistemelor, dar pe care, ce știu eu, acolo îi mai înțelepți din vremuri care se foloseau de ierburi și de natură ca să-și rezolve anumite Uh, să-și rezolve anumite ecuații, da, cum ar fi și ecuația asta de unde vin încotro, mă duc, uh, au făcut experiențe cu aceste substanțe, cu aceste um, substanțe care uh, undeva faci un trip și vezi cam pe unde, din punct de vedere a nivelelor de conștiință, te poziționezi și dacă cumva pe acolo ți-a venit sfârșitul, mm, începem să ne gândim poate mai bine de două ori decât să rămânem inconștienți de faptul că murim și nu-i totul. Da? Bine. Bine. Ehm, îmi cer scuze pentru ehm, lipsa de sistematizare a discursului, nu sunt om sistematizat, sunt un artist, eh, ideile îmi trec, eu și când pictez, pictez, eh, încep ceva și de fapt inconștientul meu sau spiritul meu creativ zice fa altceva din asta și nici nu am cum să nu-l ascult, că e așa de puternic că el îmi duce mâna chiar dacă eu aș vrea să fac un copăcel, el îmi face o sirenă sau mai știu eu ce. Uh, Uh, așa și cu acest laborator de fericire, chiar dacă aș vrea să fiu o școală și să fiu mai structurat așa ca la școală, probabil că um, inconștientul nu mă lasă și intru în tot felul de cascade din astea și de tunele și de discuții uh, legate de alte discuții, dar uh, Uh, am să-mi respect această, um, acest mod de manifestare și acest fel de a mă putea exprima, pentru că acum sunt uh, uh, mă exprim în mod natural și autentic, nu fac niciun discurs dinainte, ci pur și simplu pornesc camera că mi-a venit un gând și de acolo se face poate două ore de când o vorbesc dar uh, uh, pentru unii uh, am primit feedback-uri că e o fericire, că uh, își au materialul acolo și așteaptă următorul episod. Deci faptul că am primit aceste feedback-uri, mai ales de la persoane foarte dragi, uh, care n-am... Uh, uh, <clears throat> uh care n-am crezut că mă prețuiesc așa, uh, îmi spun că nu fac, uh, nu fac umbră pământului și că nu fac degeaba lucrul ăsta, dar chiar dacă l-aș fi făcut doar pentru mine, că îmi face mie plăcere să mă manifest și să tot vorbesc și măcar să vorbesc, să mă aud în afară și să mă văd din afară ce vorbesc eu înăuntru, uh, tot îl consider un câștig și nu am să renunț la acest proiect nici în ruptul capului și am să-l continui până o să-mi zică ceva din mine. Ho, până atunci... Um, este o fericire și ar fi și mai mare fericire să împărtășiți această cunoaștere și pentru că poate, dar da, eu nu vreau like-uri de uh, un cult a personalității, că eu oricum am o personalitate, îți mândră de mine, nu trebuie să și am fost întotdeauna, nu să nimeni să mă laude ca să mă simt eu bine cu mine, chiar mă simt bine cu mine, cu bagajul meu de cunoaștere, cu viața mea, deci nu vreau like-uri, ci vreau uh, Uh, că asta se, probabil se înțelege, uh, vreau share-uri, adică dacă uh, tu ești un om echilibrat și nu te uiți la mine, înțeleg asta, dar poate sunt oameni dezechilibrați care au aceste nevoi, poate sunt oameni care ard în corpul lor fizic sau ard în sufletul lor și au traume, dureri și arderi și dacă nu uh, poți să îl îndrumi sau către laboratorul meu undeva în mod inconștient uh, uh, suntem cu toții responsabili de viața tuturor da, pentru că suntem interconectați și dacă nu mă credeți că suntem interconectați, vă rog frumos, puneți acum un reminder să vă uitați la documentarul I Am pe care l-a făcut o, o celebritate care a ajuns celebru, um, uh, regizorul lui Ace Ventura, care a avut o cădere după ce a ajuns cineva și a avut din uh, căsuțe case și din case palate și din palate și avion personal și am văzut, cred că avea ceva tablouri de El Greco, dacă bine mi-amintesc. Uh, a căzut într-o depresie, nimic din asta nu mai conta, a vrut să se sinucidă și înainte să se sinucidă și să gândi el, ia să fac eu, să pun eu o ultimă întrebare și această întrebare pentru el a fost de fapt um, a fost de fapt această deschidere da, către uh, întrebare fundamentală cei cu noi și așa mai departe. Vă recomand acest documentar I Am și vă recomand multe alte documentare. Uh, și acum, tot acum, vă fac recomandarea documentarului lui Bruce Lipton, pentru că am vorbit de el și are legătură cu um, celula, nucleu, ADN-ul și toate lucrurile astea, care vă, să vă demonstreze că uh, sunteți importanți și sunteți determinanți în copilul, în ce se întâmplă cu copilul vostru și la rândul vostru ați fost determinați, că există un determinism cauzal, există o cauză înainte de uh, aceste efecte și aș vrea să nu fiți cauza unor asemenea efecte, de asta vă rog, aveți grijă de voi, și creșteți înainte să vă mulțiți sau dacă v-ați înmulțit, încercați să vă devirusați și să vă scoateți din cap toate prostiile care fac ca acești copii ai voștri să poată să ajungă așa, în loc să-i împărțișați și să-i iubiți necondiționat. Adică nici nu trebuie să ajungă un copil așa ca să faci așa cu el, ma unde mai pui că dacă ajunge așa și nici atunci nu te poți opri și mintea ta nu tace și tot același program al, al vai de mine nu-s cineva, vai de mine copilul meu nu o să fie cineva, vai de mine copilul meu o să fie doar o bucătăreasă ca mine, aceste programe, da? Uh, dacă nu le dăm, sfințăm de acolo, mai bine ne gândim de câteva ori înainte să facem copii și mai bine să îi lăsăm în uh, nivelele alea înainte să îi aducem aici și să-i pârlim de mici, da? Eu cred că mămica asta, în momentul ăsta, dacă am întrebat-o și Doamne ferește să vadă acest material, deși fetița ei, adică Tudorița m-a rugat să mă ocup de, um, de povestea asta și să mă implic în a um, conștient, face oamenii conștienți de încotro se îndreaptă și pe unde se poziționează. Mămica asta, cred că dacă nu mi-aș dori să vadă acest material, Doamne ferește, pentru că destul de, adică tragică este viața ei și de acum înainte și a și trăit în mod tragic să vezi că ții copilul bolnav, ai prefera să mori în locul lui de 100 de ori și sunt convinsă că și mama Tudoriței asta ar fi, în orice moment și-ar fi dat viața, dacă ar fi putut să schimbe situația Tudoriței suferinței, dar uh, în momentele alea ea nu știa când aceste programe rilează acolo, ești inconștient, repet, o femeie inconștientă, o mamă inconștientă care a dorit sigur ce a dorit, binele copilului, să fie cineva copilul. Nu i-a vrut rău, i-a vrut binele, a vrut să fie cineva. Totuși acest bine uneori uh, este doar uh, în aparență și poate să ne distrugă. Sunt convinsă că mama Tudoriței ar vrea, o ar prefera o astăzi uh, nu bucătăreasă, femeie de servici sau uh, oriunde decât să fi asistat la toată această tragedie și să ar fi, să ar fi rămas într-un doliu până la moarte. Bine. Bine, bine. Vă pup și ne vedem pe curând. Nu știu, aș fi putut să zic că o să vorbim despre ea sau despre ea, dar nu mai zic nimic pentru că, oricum, mintea mea creativă, că eu aici consider un proces de creație acest laborator, că de aia îl consider așa pentru că mă fericește, înseamnă că sunt în zona creativității. nu mai zic nimic, că și așa Um, o să vină spiritul meu uh, care o să zică faia, zi aia și așa mai departe și atunci nici măcar nu mai pot să zic uh, că o să zic ceva sau cum o să zic. Am dorința asta ca să mi fac mai ușor înțeleasă, să-mi structurez lecțiile și o să o și fac